Here we go for our video tools of the day. Sì, innanzitutto ringrazio Mr. Lynch per questo giorno 1 di Weekend Projects, il Fanwork 3 in tutto il discorso. Ricambio la fortuna per i suoi di progetti e quelli degli altri, valore li Poi condivido anche sempre il pensiero sull'observation car eh, e sulla insomma, la pace, per, eh, il fatto di lavorare per la pace in Ucraina. Poi happy uh, eh, uh, Esther's give to everyone sì, è un periodo molto, piace molto come questo, uh, non so a voi, comunque, sì, poi sui quadri video tastiera, poi, uh, diciamo, c'era già il video di ieri, quindi ne ho parlato, poi, quindi fate riferimento a quello. Poi, oggi mi sono accorto che nel report, se non ero dell'altro ieri, uh, non me ne ero accorto questa cosa, non ci avevo fatto caso, mi sono imbattuto in questo. And by the way, i don't have a film at the Cannes Film Festival this year. Everyone, have a great day! Sì, <laughs> praticamente Mr. Lynch diciamo, ha confermato, aveva proprio confermato, io me ne ero accorto, pensavo fosse implicita la cosa, comunque ha confermato in una frase diretta che lui non ave, praticamente non aveva un film poi a Cannes, un nuovo film, no, questo nuovo prossimo festival di Cannes, comunque, <laughs> bene così, allora questo non l'avevo capito io, cioè pensavo l'avesse detto ma non implicitamente, attraverso nessuna frase, invece ha detto proprio la frase, comunque eh, invito a vedere sempre i video precedenti su quello che ho detto, su a proposito di questa, questo nuovo film, eccetera, la non partecipazione accanto a queste cose, fate riferimento ai video in questi giorni, perché ho parlato già ampiamente, e già ne ho parlato inizio ampiamente, poi oggi ricomincia il campionato, cioè sì, eh, ieri è ricominciata la nuova giornata del campionato di Serie A. L'Inter e il Milan hanno vinto, il mio Napoli ha bisogno di vincere, se vuole cercare di vincere questo campionato e restare agganciato a loro, ma poi ne parlo meglio dopo domani nel mio Napoli, perché cioè che era dopo domani, quindi si può vedere. Forse questa inquadratura, cioè spostandomi leggermente un po' più avanti, è più interessante, forse sono leggermente più avanti rispetto alla posizione in cui mi metto, per cui questo la prossima volta la faccio sempre un po' più avanti, lo faccio sempre un po' più avanti il report, Vedremo. Mi piace un po' di più. Non so perché non c'è il sole, forse... Poi no. se mi venisse qualche altra cosa in mente, come al solito, lo aggiungo in descrizione. Uh, sì, I great again, a domani.